し け またね行くぞイエーイショータイム Oof. いいバイブレーションだ覚悟覚悟を決めたわ Let's go. 瞬で終わらせるいざ Get ready, fight! Say it!

嵐吹く予感に似たり Get ready, fight! Yeah! Yeah! Yeah!